አንድ ደቂቃ ለኢትዮጵያ ያሳያል ሰዓታችን። ምናልባት ኢትዮጵያ ያላችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች ሰብሰብ ብላችሁ እራት እየበላችሁ ይሆናል የምትከታተሉን። ሰብሰብ ሲባል ደግሞ መወያ የሆኑ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች አይጠፉም። ከሰሞኑ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አንዱ የክልል ልዩ ኃይሎችን የመበተን ወይም መልሶ የማደራጀት የመንግስት እርምጃ ነው። እርምጃውን ነጥቦች እያነሱ የሚደግፉ የሚቃወሙም አሉ። በተለይ ከአማራ ክልል ብርቱ ተቃውሞ ገጥሟል። ልዩ ኃይሎችን የማፍረስም ይሁን መልሶ የማዋሃድ ስራው አስፈላጊ ቢሆንም ካለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ጊዜ ጊዜውን ያልጠበቀና የህዝብን ደህንነት ለአደጋ ያጋለጠ ነው የሚል ትችትም ተደጋግሞ እየተሰማ ነው። ልዩ ኃይሎችን የመበተን ወይም መልሶ የማደራጀት የመንግስት እርምጃና የገጠመው ብርቱ ተቃውሞ እንድምታው ቀጥሎ የሚቀርበው አድማጮቻችን ሳምንታዊው የእንወያይ ዝግጅታችን እነሆ አሁን ተጀመረ። የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን ወይም በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ መልሶ ለማዋቀር ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ህዝባዊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በክልሉ በበርካታ ከተሞች የታየው ተቃውሞ ገፍቶ የክልል ልዩ ኃይልና ሌሎች የክልሉ ኢ መደበኛ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እስከ መጋጨት ደርሰዋል። በግጭቱ ሰዎች ተገድለዋል፣ ቆስለዋልም። የክልል መንግስታት ልዩ ኃይሎቻቸውን የማደራጀት ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከሩ መሄዳቸው በሂደትም ክልሎቹ ልዩ ኃይሎቻቸውን በትጥቅም ሆነ በቁጥር እያሳደጉ መሄዳቸው የሀገሪቱን የመከላከያ ሰራዊት እስከ መገዳደር የደረሰ አቅም እንዲኖራቸው ማስቻሉ ይነገራል። ለዚህ ደግሞ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ጦርነት በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። የክልል ልዩ ኃይሎች ከምስረታቸው ጀምሮ በአንድ በኩል ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌላቸውና የሀገሪቱን ደህንነት ለስጋት የሚያጋለጡ ናቸው በሚል ተቃውሞ ሲቀርብባቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ በየክልሉ የሚያጋጥሙ የጸጥታ ስጋቶችን በቅርበት ለመቆጣጠርና የህዝቡን ደህንነት ለማስጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ የሚል አስተያየትም ሲሰጥበት ይሰማል። ልዩ ኃይሎችን የማፍረስም ይሁን መልሶ የማዋሃድ ስራው አስፈላጊ ቢሆንም ካለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ጊዜውን ያልጠበቀና የህዝብን ደህንነት ለአደጋ ያጋለጠ ነው የሚል ትችትም ተደጋግሞ እየተሰማ ነው። ልዩ ኃይሎችን የመበተንና መልሶ የማደራጀት የመንግስት እርምጃና የገጠመው ብርቱ ተቃውሞ ደግሞ የዕለቱ የውይይት ርዕሳችን ነው። በውይይታችን ላይ አቶ ከበደ ዴሲሳ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ፣ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ አቶ ጥሩነህ ገምታ ከኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮም እንዲሁም ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና ፌዴራሊዝም መምህር ናቸው። ሁላችሁም እንግዶቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልን በዶች ቬለ ዲደብልዩ ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ቆያችሁ። መልካም እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼ እሻገራለሁ። በቅድሚያ ለመንግስት ተወካይ ሚኒስትር ዴታ ከበደ ዴሲሳ ነው ጥያቄ የማቀርበው የክልል ልዩ ኃይሎችን በማፍረስ ወይም ደግሞ ትጥቅ በማስፈታት መንግስት እንደሚለው መልሶ ለማደራጀት የተጀመረው እንቅስቃሴ ግልጽነት የጎደለው ወይም ደግሞ ወቅቱን ያልጠበቀ ነው የሚል ክስ ሲቀርብ እየተሰማ ነው። ከአማራ ክልልም ብርቱ ተቃውሞ ተነስቶባቸዋል። እንደው አጠቃላይ እንድምታውን እንዴት አያችሁት? ለምንስ ይመስሎታል? አመሰግናለሁ ታምራት፣ እድሉን ስለሰጠኝ። እኔ የምንጠቀማቸው ቃለቶች ምናልባት ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው አንደኛ የክልል ልዩ ኃይሎችን የማፍረስና የማበተን ሳይሆን መልሶ የማደራጀት ስራና ውሳኔ ነው የተላለፈው። እየተሰራ ያለው እሱ ነው። በዛ ቢነሳ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለኝ። ጊዜውን እና ወቅቱን ያልጠበቀ የሚለው ነገር ብዙም ውሃ የሚቋጥር ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ ከመነሳት ከጀመረ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተለያዩ የህዝባዊ መድረኮች ሲነሳ ከጀመረም ችግሮቹም ጎልቶ ከመጡ ጊዜው ቆይተዋል። እንደውም የዘገየ ጉዳይ ነው የሚል አሁን የሚቃወሙትም ጭምር ቀደም ብሎ ሲያነሱ የነበረው ችግር ነው ለተለያዩ እዚህ እዛም በአንድም በሌለም በሀገራችን ሲከሰቱ የነበሩ ግጭቶች የልዩ ኃይል በአንድም በሌለም የሚሳተፍበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከሁሉም በላይ ግን የህዝብና የሀገር ሰላምን ለማረጋገጥ ደህንነቱን የሚጠብቅና ለዚህ የሚሆን የመከላከያ ኃይልና የፖሊስ ኃይልን የሚያደራጅ ህገ መንግስታዊ ስልጣን ያለው የፌዴራል መንግስት ነው። ስለዚህ ልዩ ኃይልን ማደራጀት የፓራሚሊተሪ ወይም ደግሞ የሰራዊት አይነት መልክ ያለውን ልዩ ኃይል የማደራጀት Celtán ለክልሎች አልተሰጠም። ክልሎች መደበኛ ፖሊሲን የማደራጀት ስልጣን ነው የተሰጣቸው። እንደዚህ አይነት የጦር ሰራዊትን የማደራጀቱ ስልጣን ለክልሎች ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውም። ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለው ለፌዴራል መንግስት ነው የተሰጠው። ይሄ ነገር በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፋ ነው የመጣው። ይሄ ነገር በዚህ መቀጠሉ ትናንሽ ሀገሮችን እንደመፈጠር የሚቆጠር ጉዳይ ነው። ሌላው ጠንካራ ሁሉም ራሱን የሚያይበት ከሁሉም እንደ አስተዋጽኦ ኮንትሪቢሽን የሚያደርግበትና ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል መከላከያ ሰራዊት አንድ ጠንካራ ሀገራዊ አለኝታ ጠንካራ መከላከያን ማደራጀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ አሁን ካለንበት ጊዜ በላይ ደግሞ ይህንን አስፈላጊ የሚያደርገው ጊዜም ወቅቱ አሁን መሆኑ እስከ ዛሬ መቆየቱ በተለያዩ ቦታዎች ግጭቶች መኖራቸው፣ ጦርነት መቀጠሉ በተለይም ሰሜን አካባቢ ስለማይፈቅድ ነው። አሁን ደግሞ ጊዜው አሁን ስለሆነ ጠንካራ መከላከያም እየተገነባ ስለሆነ ለህዝቦች ደህንነት ዋስትና ለሀገር ደህንነት ዋስትና የሚሆን ኃይል እየተደራጀ ስለሆነ ይህንን በአንድ ሰንሰለት የሚመራ መከላከያ ማጠናከሩ በሌሎች ፌዴራል ሉዓላዊ ስርዓትን የሚካተሉ ሀገራትም ያለ ጉዳይ በመሆኑ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። የልዩ ኃይልን እየጠናከሩ መሄድ በየክልሎቹ ክልሎች እንዳይተማመኑ ከማድረግ አልፎ ግጭቶች አንዳንድ ጊዜ ሲነሱ የጦርነቱን ማስታወስ እንችላለን። ከዓመታት በፊት በአብዲ የሚመራው የሶማሌ ክልል አካባቢ ግጭቶች፣ ማፈናቀል፣ የሃይማኖታዊ ግጭቶች የተነሱበት ሁኔታን ማስታወስ እንችላለን። በተለያዩ ቦታዎች በአንድም በሌለም ልዩ ኃይልን መከታ ያደረጋለ ልዩ ኃይሉ በጣም በጣም እጅግ ቁም ነገር ለሀገራችን ታሪክ የማይረሳው ስራ ሰርተዋል ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመቆም ሆኖም ግን ይህንን ያካበተውን ልምድ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ማደራጀቱ ከሌላ ፌዴራል ፖሊስ ጋር ከሌሎች ጸጥታ መዋቅር ጋር ማደራጀቱ መልሶ ማደራጀቱ ለሀገር አንድነት፣ ለህዝቦች ዘላቂ ሰላም፣ ለአብሮነት፣ ለወንድማማችነት የሚጠቅም እንጂ ክልሎች መካከልም አርምስ ሬስ ወይም ጦር ሰራዊት የበላይነት ፉክክር የሚመስል ሁኔታ ሁኔታ አገርን ወደ ከፋ አደጋ ሊያመራ ስለሚችል ይሄ ነገር ቀርቶ ለአንዲት ኢትዮጵያ የሚቆም መከላከያ ሰራዊቱን ማጠናከር እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ከኢኮኖሚ አንጻር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። መልካም አመሰግናለሁ አቶ ከበደ። ዶክተር ደሳለኝ እንግዲህ የዚህ የክልል ኃይሎችን ትጥቅ የማስፈታት መንግስት እንደሚለው መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴን በተመለከተ ከመንግስት በኩል ይፋዊ መግለጫ ሳይሰማ ነበር። እንደ ፓርቲ ተቃውሟችሁን ስታ ስታሰሙ የነበራችሁት። እንግዲህ በተቃውሟችሁ መንግስት በተለየ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ለመበተን እንዳቀደ መረዳታችሁን ጭምር ነበር ስትገልጹ የነበረው። መነሻችሁ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የተቃወማችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። አመራር አንደኛው ጉዳይ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ውሳኔው በመንግስት አንድን ስራ ሲያከናውን ሊፈጸምበት በሚገባው የግልጸኝነትና የተጠያቂነት መርህን ያልተከተለ የተሸፋፈነ ውሳኔ ነበር የወሰነው። በመንግስትም ሳይሆን ውሳኔው በዋነኝነት በብልጽግና ፓርቲ መዋቅር ውስጥ ተወስኖ ወደ መንግስት መዋቅር ወይ በአስፈጻሚው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ደግሞ በህግ አውጭው ሳይወሰን የመንግስት ውሳኔ ሳይሆን በፓርቲ ውሳኔነት ተወስኖ ከጀርባ ሲሰራ እንደነበር መረጃዎች ደርሰውን ስለነበር ነው ተቃውሞውን ያነሳ ነው ያነሳ ነው። ተቃውሞ ዋነኛ ሙግት ወይም አመክንዮ ብለን ያቀረብነው ነገር ምንድን ነው? ከመጀመሪያውም ጀምሮ በመርህ ደረጃ ኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ የጸጥታ መዋቅር የመከላከያ ኃይል እንዲኖራት አብን በፕሮግራሙ ጭምር ጥሪ ሲያደርግበት የነበረ ከዚሁም ጋር ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ጭምር እንዲደረግ ሲወተውትበት የነበረ ሁኔታ እንዳለ ግልጽ ነው። ተቃውሟችን ምንድን ነው? ህዝባችንም እየተቃወመ ያለው አንደኛ አሁን ባለንበት ነባራዊ ተጨባጭ የጸጥታ ሁኔታ የአማራ ህዝብ ከየአቅጣጫው ከፍተኛ ስጋት አለበት። ባለፉት ሁለት ዓመታት የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ወይም ትህነግ ብለን የምንጠራው ኃይል አማራና አፋር ክልሎችን በመውረር ከአምስት መቶ ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት አድርሷል። በሺዎቹ የሚቆጠሩ ሲቪሊያኖችን ገሏል። ከሶስት ሺ አምስት መቶ በላይ ሴቶችን፣ ህጻናትን እናቶቻችን ደፍሯል። ይህ ኃይል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ትጥቁን ይፈታል፣ ወታደሮቹን demobilize አድርጎ ወደ ካምፕ ያስገባል ቢባልም ቅሉ ዛሬ ምድረስ መንግስት ሆን ብሎ በቸልተኝነት ህወሀት ትጥቁን በአግባቡ እንዳይፈታ በማድረግ እነሱም ያለባቸውን የጸጥታ ስጋት ግምት ውስጥ አስገብተን መሳሪያ መተው አለብን በሚል ውሳኔ ሰበብ ዛሬም ድረስ ህወሀት እንደ ልቡ ምልመላ እንዲያደርግ ወታደር መሳሪያዎቹንም ይዞ ለሌላ ለአራተኛ ዙር ወረራ ዝግጅት እያደረገ ባለበት ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይልን በቀጥታ ለማስፈታት ሙከራ የተደረገው ወደ አማራ ክልል ልዩ ኃይል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል ይህ የመንግስት ውሳኔ ወልቃየትና ራያት በኢትዮጵያውያንና በአማራ ህዝብ መስዋዕትነት ነፃ የተደረጉትን ከአኔግዜሽን ወይም ከወረራ ዶክተር ደሳለኝ ለጊዜው መስመራቸው ተቋርጦብናል። ቴክኒሽያኖቻቸው ወደ መስመር ይመልሱልናል። እስከዚያው ድረስ ወደ ተቀራችሁ ተወያዮቻችን እንሄዳለን። ከኦፌኮ አቶ ጥሩነህ ገምታ አሉ። አቶ ጥሩ ነህ እንግዲህ መንግስት የጀመረውን በተለይ የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ለማደራጀት ብሎ የጀመረውን እንቅስቃሴ የተቃዋሚ ፓርቲ ሁናችሁ ነገር ግን ሂደቱን የደገፋችሁ ስለመሆናችሁ እኛም በቅርቡ ዘግበናል። እንደው መንግስት የልዩ ኃይሉን መልሶ ማደራጀት ያለውን እርምጃ የደገፋችሁበት ዋና ምክንያታችሁ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ ታምራት። ሲጀመር በኦፌኮ በኩልም ሆነ እኔ አንድ እንደ ኦፌኮ አመራር አባል የምናምንበት ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ሀገራችን ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት የመከላከያ ኃይልና የጸጥታ ኃይል እንድትገነባ በፖለቲካ ፕሮግራማችን ውስጥ ይዘን እንገኛለን። ወደፊት ሁኔታው በምናገኘው አጋጣሚ ሁሉ የምንገልጸው ነው። ባለፈው ጊዜያት ስንገልጽም ነበረ። አሁንም እየገለጽን እንገኛለን። ሀገሪቱ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት የመከላከያ ሰራዊትና ጸጥታን የሚያስከብር የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያስከብር የፖሊስ ኃይል ሊኖራት ይገባል የሚል እምነት አለን። ነገር ግን ይሄ እኛ የምንጠይቀው ደግሞ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገን ነው በህገ መንግስት መንግስቱ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ አምሳ አንድ ንዑስ ቁጥር ስድስት የፌዴራል መንግስቱ የሀገርና የህዝብና የመከላከያና የደህንነት እንዲሁም የፌዴራል መንግስት የፖሊስ ኃይል ያደራጃል ይላል። አንቀጽ አምሳ ሁለት ንዑስ አንቀጽ ሁለት ክልሎች የፖሊስ ኃይል ያደራጃሉ፣ ይመራሉ፣ ሰላምና ጸጥታ ያስጠብቃሉ ይላል። ነገር ግን ከዚህ ውጪ ምናልባት አንቀጽ ሀምሳ አንድ ላይ ስንመለስ ንዑስ አንቀጽ አስራ አራት መሰረት ከክልል አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ መድፍረስ ሲያጋጥም በክልል መስተዳድር ጥያቄ መሰረት የሀገሪቱን የመከላከያ ኃይል ያሰማራል ይላል። ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ የምናየው ከዚህ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ ሁኔታ የተደራጀ ልዩ ኃይል የሚባል ማለት ነው። ይሄ ልዩ ኃይል በእውነቱ እንደኛ እምነት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ይኖርበታል የሚል ነገር የለንም። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? አንደኛ እንደ ሌሎቹ የመከላከያ ኃይላትና የጸጥታ ዘርፍ አባላት indoctrinated አልሆነም ወይም በሙያው አልተካነም። የዛ ተቋማት ዲሲፕሊን አልተላበሰም። ነገር ግን የክልል መንግስታት ማለት በፌዴራል መንግስቱ እውቅና ሊሆን ይችላል